שלום נשמות יקרות. שמי דוד דהן. בפרק הנוכחי אתחבר אליכם בעזרת תדר הריפוי הביו-קבלי אנרגטי. ואשמש כצינור לשפע האלוהי הטוב והמיטיב. אתמקד בתדר ריפוי כללי. בזמן התהליך אבקשכם לעצום עיניים, ליצור אווירה חשוכה מעט. ולהתמקד במילים שנאמרות. לשחרר את גופכם לקבלת התדר המרפא. התהליך הוא תהליך ביו-קבלי אנרגטי, ובעזרת תדר הריפוי, השפע האלוהי הטוב והמיטיב יחזיר לגוף את כוחות הריפוי הטבעי. לכל אדם באשר הוא, ברחבי היקום, יש שדה אנרגטי שעוטף אותו, וכאשר יש חסימה בנקודה מסוימת, נוצרת מחלה או פציעה בגוף או בנפש. בעזרת השפע האלוהי אשתמש בתדר ריפוי ביו-אנרגטי קבלי ואשחרר את החסימה כדי ששדות האנרגיה של הגוף יחזרו להיות שלמים והגוף יחל בתהליך הריפוי הטבעי. אנחנו מתחילים. ישבו על כורסה או כיסא כאשר הידיים נמצאות על הרגליים. אנא, עיצמו את העיניים. אני אתחיל לספור מ-1 עד 10. בזמן הספירה אבקשכם לקחת אוויר דרך האף ולשחרר דרך הפה. לאט לאט, לא למהר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. התחושה היא תחושה של חמימות ורוגע. אני מתחיל להעביר את תדר הריפוי. האנרגיה חודרת אל תוך גופכם מנקה את הבעיה משורשה. אני מבקש מהשפע האלוהי, הטוב והמיטיב, לתת לי את היכולת להסיר את החסימה האנרגטית שגרמה לבעיה ולהחזיר לגוף את יכולת הריפוי הטבעית. אני מבקש מהשפע האלוהי לעזור לכל אחד ואחת ולהסיר את הבעיה מהרגע שהיא נוצרה ועד הרגע הזה. אני מבקש מהשפע האלוהי להסיר את כל הפחדים שמתלווים לתהליך הריפוי מהרגע שהם נוצרו ועד הרגע הזה. בכל שושלות האורך והרוחב ובכל המשלימים האנרגטיים שלהם. אני מבקש מהשפע האלוהי, הטוב והמיטיב, להסיר את הבעיה מכל שושנות האורך והרוחב שמשפיעים על כל אחד ואחת מהסובלים בבעיה זו מהרגע שהם נוצרו ועד היום. אני מבקש מהשפע האלוהי הטוב והמיטיב לחזור על התהליך הטיפולי עד שהבעיה תוסר משורשה ותאפשר לגוף להחזיר את כל שדות האנרגיה המקיפים את הגוף. אני מבקש מהשפע האלוהי, הטוב והמיטיב, לטפל בכל החסימות באיברים שקשורים לבעיה ולהחזיר להם את שדות האנרגיה המגנים עליהם. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהענקת לנו מטובך, מהשפע האלוהי הטוב והמיטיב. כולנו בניך, כולנו ילדיך, ואנו מודים השכם וערב על כל המתנות שהענקת לנו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם, כבוד מלכותו, לעולם ועד. תודה.